Sanda kin Jesus kwa kua'rachi inka yu yu'u un randika chi Galilea rasuwe suvimirajka kutu nani Tiberias ba, ra in tia'ndya che yuvi Dikun kwa satara sachi shinina, xára nya xitu'un ña santa'arana xi'i ra rasanda ntaa Jesús xini in iku ra ika ndakundu'ura xi'intia ita'a ira. Raxaninominiba kobijkó Pascua, bijkó yandataba mina judío, Ratenda goto ni Jesús, Rasa rasáxinira in ya'ya che yuvi ndíkun xáa nundu'ra, rasá nika'ára xí'ira Felipe kachira saa, yá mí ku'unyo satayo ña'a kuxi yuvi kaa rakua'aní kuvina kachira xí'ra, ndisu ra ixtondosoba Kuvi Jesús ra Felipe ñakachira sa xi'ira ni va a va mira ra sa Felipe kachira sa ni uvi ciento denario hasta sajtayo ra kita viña kushina chitia ni kuvina kachira sin Jesús ra sa ni ira, ita ita Jesús ranani, Andrés ñanera Simón Pedro kachira sa yoxika ira lo'o rani'ira u'un ishta, ña cebada rani'itura uvi tiajkava liva ri su kijtaviña yo'o kuxi yuvi yo'o chikua'ani kuvina kachira ra nika Jesus kachira sa ka'ando xi'i ta kundi'ina ña nandakunde vina kachira Ra'iyókavi itiakuívali nu ñu'ka, rasánda kunevina nu itiaka, raku'va u'un mil kuvi niñatyaba, rasá ista. Randa tashira rantataxíra tixa'avi nda anyúxi xa'aña, rasá ndata'viraña xi'inria ita'a xi'inra, ra ndyajka ndata'vituña xi'in yuvina ndakunde nuu ikiaka'ba, ra mí saa xatura xi'i yaka lika'ba, ra xixi takunti'iva yuvi ka yakua nitianyaa inina, ra té nti'i nitianyaa inina xixina, saa nika'a Jesús xi'intia ita'a xi'ira kachira saa, ntakayanto ña'añuña ninto ntoso yu'una ra saa ke ntia ya nilo'oñana nti'i xa'a. Kachira xintia, rasanta kayantieña, ra nuu u'un ixtaña sebadajka, ra uxuvi kavi tujká sakutuntia xi'i ña'ñu ñaninto ntoso, ra te xiniyu vika ña xitu'un xa Jesús, nika'ana kachina saa, ña ndixa ke ra ka'an ra iyo tu'un kixi nuña yuvi yo'o. kuvi ntixavarayo'o kachina. Ndisu teé kuntaa ini Jesús ña kunina kuntiaka ntuxaanara ku'ura xi'ina ra rei, rey kunina sára kuxiyo tukura nuvana ra ntaki'i mitu'ún Sara kua'ara tyi iku sukumba.